in termini del sistema medico, la quarta nobile verità corrisponde alla cura. il Buddha dice che è possibile curarsi e la, la quarta nobile verità è il trattamento, la medicina, uh, la ricetta medica. Allora il, il, medico può essere bravissimo, avere tutte le ragioni, però se il paziente non prende la medicina, <laughs> è, è, dubitoso che riesce a, a curarsi. E quindi poi si tratta di applicarsi eh, avendo questa eh, iniziale comprensione e eh, che condiziona la motivazione, che infatti um, sono le prime fattori del nobile o duplice sentiero, eh, la via di mezzo, eh, esposto dal Buddha come una via eh, d'uscita eh, dalla sofferenza. Eh, prima bisogna avere una comprensione iniziale, o retta visione, retta comprensione. Se si pensa che tutto capita a caso, che um, uh, non c'è causa ed effetto, che non, niente, non c'è niente da fare e, e, la sofferenza eh, è causata da fattori esterni che non posso cambiare, oppure si pensa che è tutto predeterminato. Uh, qualsiasi cosa che faccio non, non ha nessun effetto, allora non c'è un sentiero. Mentre se invece si ha questa comprensione di essere eh, responsabile, um, c'è questa legge di eh, Kamma, di causa ed effetto, e abbiamo uh, queste facoltà che possiamo sviluppare, e, e si tratta soprattutto di, di un addestramento spirituale e quindi c'è una via, <clears throat> c'è la rete comprensione che include una comprensione iniziale di quei prime nobili verità, c'è duca, eh, insoddisfazione, ci sono le cause, eh, brama, attaccamento, c'è la possibilità che la sofferenza cessi e quindi c'è questo sentiero e, e questa comprensione, poi eh, eh, informa la motivazione. La motivazione poi non è tanto ottenere quello che si vuole, um, di um, cercare eh, solo i piaceri eh, sensoriali o diventare famoso, o, eh, raggiungere qualcosa, ma più che altro è una via di rinuncia, di eh, lasciare andare quelle che non aiuta, quelle che ostacola um, e di lasciare andare intenzioni non salutari, eh, comportamenti uh, dannosi e più che altro è un, uh, un lasciare andare le cose che um, non sono di, di, di, aiuto, che sono impedimenti, che sono uh, i veleni mentali, uh, avidità, avversione, illusione, che poi questa informa il modo di vivere che si esprime nei tre fattori seguenti, retta parola, retta azione, retto sostentamento. La retta parola si cerca di evitare parole non vere, parole maliziose, parole che possono provocare eh, conflitti, disarmonia, sofferenza. Si cerca di usare la parola in maniera positiva, per il bene, per comunicare cose uh, nobili, importanti, utili. E re reazione si cerca di vivere in modo che non causa sofferenza attraverso l'azione e quindi uh, rispetto per altre forme di vita, di non uccidere e danneggiare altri esseri viventi e di non appropriarsi di cose che non ci appartengono, quindi di non rubare e poi di evitare comportamento eh, sessuale, eh, egocentrico, eh, sfruttamento, abuso, eccetera. E poi retto sostentamento, ehm, le persone devono trovare un modo di sostenersi, di guadagnarsi per vivere e si cerca di evitare quel tipo di lavoro che può aggiungere alla sofferenza nel mondo come um, la vendita, vendita, di armi, di uh, veleni, sostanze tossiche. Molti praticanti buddisti uh, sono ispirati dall'idea di trovare un lavoro che in qualche modo uh, aiuta gente, che è positivo, come nel, nel, campo di cura, um, ehm, la medicina, o nella psicologia, o nel, come in, insegnanti, o um, o nel, nella polizia di mantenere ordine, di proteggere le persone vulnerabili. Ci sono molti modi di poter um, guadagnarsi per vivere, che almeno non causa altra sofferenza e se possibile che è anche un contributo positivo alla società. Questo per dare una base di poter vivere senza rimorso. Questo conduce a maggiore serenità interiore, quindi conduce alla meditazione. I fattori seguenti sono eh, eh, retto sforzo, retta consapevolezza e retta concentrazione, che sono fattori della meditazione, non soltanto in senso formale, ma anche di fare una vita più contemplativa, di portare questa via spirituale anche nella vita quotidiana, con un diretto, sforzo, oppure forse meglio, retta applicazione. E, è spiegato come di far sorgere stati mentali salutari come eh, presenza mentale, consapevolezza, benevolenza e di sostenere questi stati mentali salutari e di abbandonare o di, di non far sorgere stati mentali non salutari come uh, disattenzione, confusione, uh, avversione, eccetera. Ma soprattutto um, l'applicazione dell'attenzione, quindi di portare attenzione nel qui ed ora, le cose come sono, uh, presenza mentale, che è il fattore successivo, che parla uh, di quattro fondamenti della consapevolezza, quattro sostegni per la consapevolezza, il corpo fisico. Lo portiamo ovunque siamo, quando siamo seduti o quando siamo in piedi, eh, camminando o siamo straiati, c'è la presenza del corpo. Quando siamo um, fermi, eh, non siamo occupati da niente oppure quando siamo attivi, quando stiamo lavorando, parlando, possiamo sempre avere un tipo di riferimento, un'ancora eh, dell'attenzione nel corpo. E possiamo anche, quando siamo liberi, di prestare un'attenzione maggiore alla presenza del corpo, che può anche sperimentare un beneficio di ricevere una attenzione gentile, che poi calma tutta quell'attività mentale abitudinaria, um, ehm, la mente irrequieta, agitata. E poi possiamo portare attenzione a quello che sentiamo, quello che sperimentiamo a livello affettivo, come piacevole o spiacevole o neutro che tende poi a suscitare le nostre azioni, che quando sperimentiamo qualcosa piacevole eh, viene naturale di voler pos possedere, eh, intensificare, prolungare. Però poi finisce con la delusione quando la cosa finisce. È nuovo, senza di mancanza oppure quando sperimentiamo qualcosa spiacevole e viene automatico di voler uh, eliminare, uh, annullare e questo crea agitazione o soff sofferenza nel momento. Possiamo essere più in grado di tollerare pazientemente un momento alla volta mantenendo un campo di attenzione più eh, esteso, quindi il fastidio rimane solo una piccola parte di un totale più grande. E poi molto spesso l'esperienza generale è piuttosto neutra, né particolarmente piacevole né spiacevole. E quando è, è così è, è, è, molto facile perderci nelle abitudini mentali, la proliferazione mentale, proiettandosi nel futuro, rimuginando il passato, eh, fantasticando, eccetera, che, che non ha più contatto con la realtà del presente, che può essere um, um, un, un mondo intero di illusione creata nella propria mente. Ma addestrandoci possiamo essere più presenti, quindi nel corpo, quelli che sentiamo, e poi i stati mentali, uh, l'umore che sperimentiamo nel momento, se in qualche modo influenzato da uh, Brahma o odio, confusione, oppure gli opposti. Se è un, eh, un stato mentale di gentilezza, di espansione, di um, benevolenza, eh, generosità. Se la mente è è concentrata o distratta, sei tranquilla o agitata, possiamo riconoscere e quindi non essere identificati o intrappolati o condizionati ciecamente da questi stati mentali. Possiamo essere più padroni di noi stessi e uh, e poi um, gradualmente sviluppando questa attenzione maggiore nel qui ed ora, nella vita quotidiana, cominciamo a vedere come le cose funzionano, cosa ci influenza, cosa ci sostiene, cosa ti, eh, ci porta nella confusione, nell'agitazione e, e possiamo anche eh, essere più disposti ad rimanere presenti quando c'è qualche forma di dukkha. Eh, la prima nobile verità possiamo imparare da questa esperienza stessa. Quindi questa, tutto questo ci, ci porta, um, quando la mente è più equilibrata così, siamo più um, attenti nel momento con eh, il giusto atteggiamento. Uh, la consapevolezza viene più approfondita, ampliata. C'è un senso di unificazione. Le facoltà sono raccolte e questo è l'ultimo fattore nel sentiero, samadhi, che di solito viene tradotto come concentrazione, ma trovo un termine un po' limitato perché tendiamo a pensare concentrazione è una focalizzazione intensa su un oggetto cercando di escludere ogni altra cosa che può essere qualcosa da, da praticare di tanto in tanto però facilmente diventa uno stato di contrazione, di chiusura, di tensione, che non è molto benefico. Mentre la parola samadhi ha un senso di portare insieme, quindi raccoglimento, uh, è più dolce, più aperto e non c'è più senso di separazione e esperienza di unificazione e quando la mente è più unificata, eh, è libera eh, dagli impedimenti, c'è questa maggiore stabilità interiore che facilita la comprensione diretta, eh, la saggezza liberatoria. I, I, primi due fattori del sentiero diventano retta conoscenza, quindi la conoscenza diretta personale, non intermediata dai concetti, ma qualcosa sperimentato di prima persona e poi retta liberazione. Non si tratta veramente di un passo dopo l'altro, si completa un passo per, per poi andare al passo successivo, ma si sviluppano insieme. E quindi um, alla eh, completazione del sentiero. Um, non è solo una visione che si ha, ma diventa conoscenza, qualcosa compresa veramente, direttamente. E la, la rete intenzione c'è è, è liberazione, rete liberazione, il cuore è libero. Infatti quando um, si spiega il sentiero c'è un modo più, più, semplice che si riduce a tre settori. Sila, Samadhi, Panya. Quindi il sentiero viene descritto così. Uh, prima una base di impegno morale che dà una serenità del cuore che poi facilita la meditazione, samadhi, raccoglimento, eh, unificazione e quando la mente è più serena, unificata, facilita intelligenza intuitiva eh, che si sviluppa come eh, pagna o saggezza liberatoria.